የኔ ወድ አሁን አንቺ በዚህ ብርድ እዚህ ጋር ቆመን የምንፈይደው ነገር አለ? ምን እያደረጉ ይመስልሻል? ከአንቺ ጋር ቢሆን ይሄኔ ትጀምሩ ነበር። እውነቴን ነው። ታዲያ በዚህ ብርድ ምን አይነት አማራጭ ይኖራቸዋል? ሌላ አታስጨንቂኝ። እኔም በሆን የማደርገው ነገር እና ልለቀውን ነገ አንገሱን አንጠልጥዬ ነው ዋጋ ማስከፍለው። ቆይ እሷ ከኔ ምን ተሽሎ ነው ይመስለኛል ሊሆን የማያቀመሰችው ነገር አለ። ይሁን የጣፈጠው አሊያም ደግሞ ይህንን ቆይ ምን ሆነሽ ነው? ጠየቅሽኝ መለስኩልሽ። አልፈልግም። ምን እንዳደረግሽኝ ብቻ ነገር እያስፈራራኝ እኮ ነው። አፈጠጥክብኝ። አረ ማፍጠጥ ይነሰኝ፣ ማፍጠጥ ይነሰኝ። ወይ መጠጣጠጥሽ እንደዚህ ጉድ ትሰርኛለሽ ብዬ አንድ ቀን አስቤ አላውቅም። አንድ ያለኝን ንብረት አንድ እችም ንብረት ሆና አንድ ያለችኝን ንብረት ለምን ለምን እንደዚህ ታደርጊያለሽ ግን ወይ ወይ ወይ እኔ እኮ ሲቸግረኝ ባንክም ቢሆን አስዤ ይበደርበታለሁ ያልኩት ንብረቴን እኮ ነው። ኧረ ጉድ ነው ያደረግሽኝ። ኧረ ጉድ ነው ያደረግሽኝ። እንደው ልበል እንዴ? ጆ ሰምቶ ይመጣል ትላለች እንዴ? በእኔ ንብረት እሱ ምን አገባው? አይ ቢሆንም ለአባዬ ሊነግረው ይችላል። አባትሽ ቢሆኑ የራሴ ንብረት አይደል እንዴ? ምን አገባቸው? ካላስቸገርኩኝ ካላስቸገርኩኝ መልሽልኝ። የተወሰደብህ ዕቃ የማይመለስ ስለሆነ አትልፋ፣ ይልቅ ናቀፈኝ። ኧረ ይኸውልሽ፣ በይግባኝም ቢሆን አስመልሰዋለሁ። ኧረ እባክሽ ቀላል እኮ ነው። ይኸውልሽ ቀላል እኮ ቀስ ብለሽ እንዳመጣሽው ለምን ለምን የሁሉ ሲሆን ዝም አልሽ? ተው ብለሽ አታስቆሚኝም ነበር? የእውነት በጣም አዝናለሁ። እኔ ማታ የተፈጠረውን ነገር ምኑንም አላስታውሰው። በጣም ይቅርታ። የእኔ ጥፋት ነው። እኔ ነኝ ያሰከርኩክ። እንኳን አንተን ላስቆም ቀርቶ እኔንም የሚያስቆመኝ ሰው ያስፈልግ ነበር። በሆነው ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ። አትዘን። ምክንያቱም ለእኔ ቦታ ከነበረኝ ሰው ጋር ይሄን ያደረግኩት። አባትሽ ወይ ወይ፣ ይህ ተጨምሮላቸውማ በቃ ዘለዘሉኝ። መሞቴ ስለማይቀር የቁም ንዛዜን ለማዘር ነግሬያት ልምጣሽ። ልትንከባከበኝ ይገባል። ይህን ጊዜ በጥሩ መልኩ ነው ማስታወስ የምፈልገው። እንደገና ልንበላ ነው አለ ሰውየው። ነሐስ የሆነ ሰው ነው። በእናታችሁ አንተ ጆሮ ልጠጣ ስል ተንጠባጥቦብኝ ነው። ያማል እንዴ? ኧረ ጆ ችግር አለ በእናትህ። የምን ችግር ነው? የለም ሆነች ጠፋች። ምን ምንድን ይኸውልህ፣ መጀመሪያውኑ ከቤት አንውጣ ብያት ነግሬያት ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ እሷ ከወጣች በኋላ የት ሄደች ራሱ በፍጹም አላውቅም። ምንም ስለማላውቅ ነው። ሰማኛለህ? ወጥታችሁ ነበር? አዎ፣ እሷ ነች፣ ግን እኔ አይደለም። ረፊ ረፊ እያልኳት እና ካልወጣም ብላ ይዛኝ ወጣች። ከዛ በኋላ አሁን ስፈልጋት የት እንደሄደች ራሱ አጥቷል። ትሰማኛለህ? የማትፈልገው ነገር ሳይከተልህ ምን እንደተፈጠረ አንድ ባንድ ትነግረኛለህ። ተግባባ? አዎ አዎ አንቺ የማውራት መብት የለሽም። ተራው የኔና የኔ ብቻ ነው። ዝም ብለሽ አዳምጭ። አንቺ እኔና የፍፄ መጣላት በጉጉት ስትጠብቂ ነበር። ከዛም ቀናት ሳይቆጠሩ ከጎን ወስደሽ አፈፍ ልታረጊ። ተሳስተሻል። እንደምታስቢ አይደለም። እሱማ ልክ ነሽ። እሱም ባስብ ኖሮ ቀደም ዋጋሽን ሰጥሽ ነበር። ዳቦ ከማር ነው የተሰራው ልበል? ለምን እሱን ደውለሽ አትጠይቂውም? አሁን የሚያውቀው የቀመሰው ነው አይመስልሽም? ትሰሚኛለሽ? ማንም ሊሰጠው የማይችለውን ነገር ሁሉ ነው የሰጠሁት። የማይመጥነው ቦታ ከፍ አድርጌ ያስቀምጨው ነበር። እሱ ግን ተራ ነው። ድሮም ድሃ ድሃ ነው። ልክ ነሽ፣ ድሃ ነው። ግን ልባ ታውቂያለሽ፣ እሱ ለአንቺ በፍጹም አይመጥንሽም። እሱን ብጠይቁ ይነግርሻል። አሁን እሱ የኔ ነው። እሺ፣ ቻው፣ ደህና ነው። የሰው ልጅ ተሰባሪ ነው። የሰው ልጅ ተሰባሪ ሸክላ እንኳን እንደዚህ አይሰበርም። የሰው ልጅ ተሰባሪ ነው። ቅንጥስ እንዳለለበት። ቆይ ስማኝ፣ የሆነ ነገር ያየች ይመስላል ማለት የሆነ የታሸገ ወረቀት ነገር ኧረ በፍጹም አላውቅም። ማለቴ ኧረ ያየች አይመስለኝም። ቆይ ምንድን ነው ነገሩ? አላውቅም፣ ግን አለቃ እሱን ነገር ካየችው ልጄ ትሞትብኛለች ብሎኛል። እሷ ደግሞ የሆነ ነገር ከሆነች አለቃ እኔን ይገለኛል። ቆይ ይሄ ነገር ምንድን ነው እንዴ? አላውቅም። እኔ ብቻ የሆነ ዶክሜንት ነው። ውይ ያው ራሱ አይደለም እቺ ስንት አከራጣ ረን ያለብሳበት አንሰው አንሰው ስታወራት በፍቅር በፍቅር አውራት በፍቅር ችግር የለም። ሄሎ የኔ ፍቅር በፍቅር የኔ ፍቅር የኔ እናት የኔ እናት ምን ነው ምን ነው ምን ነው አረኩሽ እንደዚህ የምታሳቅኝ የኔ ቆንጆ? እንዴ ምን ሆነሽ ነው? ብቻ ብቻዬን ጥለሽኝ የምትሄጂው? እንዴ እዚህ ይህን የሚያክል ከተማ ላይ አሁን ብቻዬን በሆን እንደው ምን ነው ቆንጆ? ምን ነው የኔ ፍቅር የኔ ቆንጆ? እንዴ ነው የፍቅር አገላለጽ? hello እውነትሽ ነው እሱ ረስቶኛል፣ ግን እመኚኝ መልሼ የራሴ ያደርገዋለሁ። hello hello ሄሎ ኤደን አይደለሁም ሊሊ ነኝ። እንዴት ነው እባክህ? የኔ ስልክ ሲደወል አታነሳም፣ የእሷ ስልክ ሳይጠራ ታነሷለን። ተከበናል ተከበናል። እስኪ አንቺ በምን እንዴት አወቅሽ? እንዴት የት የት ተገናኝታችሁ ነው? ስልኳንስ እንዴት አገኘሽው አንቺ? እሱንማ እሷ ብትነግር ይሻል ነበር፣ ግን ስታሳዝን በሞትና በመኖር መካከል ነች። ይኸውልሽ ሊሊ ተያት፣ እሷን ተያት። ቆይ ችግርሽ ያለው አንቺ ከኔ ጋር ነው አይደለ? አይደለ? አዎ፣ ግን ችግሩን ያባበሰችው እሷ ናት። ኩዩ አይደ ከመሞሸቀ በፊት ይህን ነገር ማሰብ ነበረብን። ቆይ አንቺ ችግርሽ ምንድን ነው? ምንድን ነው የምትፈልጊው? ታውቀዋለህ። አንተን ነው የምፈልገው። ኧረ እባክሽ አንተን አሁን በአደባባይ አንተን ትያለሽ እንዴ? ስሚ፣ በአደባባይ መሀል እኮ ነው አልፈልገም ይደረዛል ምናምን ብለሽ ጥለሽ ያየሽው እሱን ረሳሽው? አሁን ደግሞ ፈለግኩ። ስፈልግ ደግሞ ልትመጣ ይገባል። ኧረ እባክሽ ይኸውልሽ፣ ፍጹም የደህና ልጅ ነው እንጂ ይኸውልሽ፣ የቡቲክ ዕቃ ምናምን አይደለም። ደስ ባለኝ ሰዓት እያነሳሽ ምናምን የቤተሰብ እዚህ እንዳገባ እዚህ እንዳገባቸው የቤተሰብ ጉዳይ ህድ ስሚ፣ ይኸውልሽ እኔ ፍጹም ይኸውልሽ፣ ደስ እንዳለሽ የምታገኘኝ ዕቃ አይደለሁም። እሺ፣ አሁን አገኛለሁ ምናምን ባለውን ነገር ጭራሽ አታስብሽ። በያው ልጅቷን ልቀቂያትና ወደ ቤቷ ትምጣበት። ጥሩ ጨረስን ማለት ነው። ሬሳዋን አንጠብቅ። ሄዳ ሄዳ ምን ሄዳ እቺ ውሻ ዘጋችው። ሰምኛለሽ፣ መቼም አልተውሽ። በማንም ሰው መበለጥ አልወድም፣ በተለይ እንዳንቺ ባሉ ሴቶች። የልጅነት ፍቅረኛ ነበር አባቴ። እኔ ባላሰብኩት መልኩ ከስራ ያራቀው የተወኝ የረሳኝ ይመስለኝ ነበር። ታውቂያለሽ። አሁን ግን ሳስበው የተገናኘ ነው በእኔ ሳይሆን ውስጣችን ባለው የፍቅር ስሜት ነው። ሳገኘው ደስ ነው ያለኝ። እሱ በነፃነት ነበር ሴትነቴን፣ ክብሬን የሰጠሁት። ታዲያ እኔ ዝም ብዬ የምተውልሽ ይመስልሻል? ጭራሽ መውጣታችሁን ትነግርኛለሽ እንዴ? እገልሻለሁ። መቼም አልተውሽም። እገልሻለሁ ና እንገናኝ፣ ካልተገናኘን እገላታለሁ አትለኝም? እገላታለሁ? ጭራሽ በአንተ ምክንያት ታግታ ነው አንተ እዚህ አጠገቤ ቁጭ አልከው። ይኸውልህ ፍጹም፣ አባቷ ሊመጡ የቀራቸው በጣም ጥቂት ቀናት ነው። እንደምንም ብላ ቤት መምጣት አለባት። አባቷ ከመጡ ምን እንደሚፈጠር እኔ ነኝ የማውቀው። እባክህን ፍፄ ፍጠንና የሆነ ነገር አድርግ። ፍጠን እባክህን፣ ፍጠን ፍፄ፣ ደውልልህ ፍጠን ፍጠን ብለኝ ያንተን ሀሳብ ይዤ ይዤ ፍጠን ብዬ ብቻ record ኦች እንዳለ ሰባብሬ ከነ ቀነኔሳ ከነ ጥሩዬ ምናምን ከጥሩ ወዳጆቼ ጋር እንዳትመጣለኝ እንዴት ብዬ እሺ ፈጣን ወዴት ልሂድ እንዴ? እሷ እኮ ነው የት እንዳለን የምታውቀው እንጂ እኛ እሷ ያለችው የት እናውቃለን? አሁን ደውላትና የምትፈልጉን በሙሉ እሺ በላት። ከዛ ሄደን በሰላም ወደ ቤቷ ትምጣ። ይሄ የማይሆን ከሆነ ፍጹም ገድዬ ሬሳን ቀብሬ ራሴን ነው ማጠፋ። እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እዚህ ድረስ ያመጣኝ እንዴ? እንደዚህ ማለት እኮ ይህን ከባሪያ ንግድ ያው ለሌላ ሰው አሳልፈ ሊሰጠኝ እንዴ? ምን ሆነ? ቆይ፣ ምንድን ነው የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ልጅቷ ተጎድታለች። ቆይ እኔ እኮ ግራ እያጋባሽኝ ነው። ለምን አትሞትም? ቬን ሰጥቼዋለሁ፣ መቼም አለቅልሽም እኮ ነው ያለችኝ። ውሸት ነው የሚሆነው። ቆይ እሺ፣ እሱ ምን አለ? እንደኛ እኮ እሷን ያዝናት እሱን ለማስፈራራት ነው አይደል እንዴ? እኔ እንጃ ሜሪ፣ እሱም ይወዳታል። መቼ የሚተዋት አይመስለኝም። የልጅነት ፍቅረኛ ነች። ከናንቺ መኖር አልችልም ሲላት በጆሮ ነው የሰማሁት። እሺ ምን ይሻላል እንዴ? በቃ ታየው ምንድን ነው ሌላ ትጠብሽበታለሽ እንዴ? እሱ ብቻ ነው እንዲ ያለው ደግሞ ኧረ ምን አባቱ በእናትሽ ዴ በፍጹም በህይወት እያለች ካልተዋት ስትሞት ይተዋታል። እገላታለሁ። ምን እያሰብኩ እንደነበረ ታውቂያለሽ? ተሰቃይተሽ መሞት ይሻልሻል፣ ሳትሰቃይ መሞት ይሻልሻል። አየሽ፣ ሰው ለወደደውና ላፈቀረው በሚከፍለው ዋጋ ሙሉ እምነትና ደስታ አለው። ليفت زاري فانت كلشي كلنا قبل الفطر تا هو قبل الله انت اذا من فتاه الميزات والبيتي በቃ አሁን እያለች እሷ እብድ ናት። ተያ እሷ እኮ ያበደችው በእኔ ነው አይደለም? ስለዚህ እኔ ነኝ ማከም ያለብኝ አይደል? እንዴ ጆ፣ ልክ ነው። በቃ ስለዚህ እናንተ ሄዱ፣ ነው ይመጣሉ። ምንም ሀሳብ አይግባሽ፣ ይመጣሉ። እሺ፣ እሺ ጆ፣ ይዛት ሂድ እንዴ አፍቃሪ አይደለሽ እንዴ? ያለሽበትን ቦታ በሽታ ነፍነፍ ያውቃሉ። ከዛ ይኸው መጣ። እሺ እኔ እኮ ስለምወድ ነው። አንተን ለማግኘት ነው ይሄን ሁሉ ነገር ማረገው። እኮ አገኘሽኝ እኮ። እሺ ታዲያ ምን እናድርግ? ምን ላውልቅ? ሊሊ ቆይ ማፍቀር የሚባለው ነገር ግን ይገባሻል? እስቲ ስለ ፍቅር የሚባለው ነገር ንገሪኝ። እንደምወድ ታውቃለህ እንዴ? ሌሊ፣ መውደድ ማለት ምን ማለት ነው? መውደድ ማለት በሚወዱት ሰው መሳለቅ ነው እንዴ? አንቺ እኮ የኔ አሞኝ ማስመለስ ሳይሆን ያሳሰበሽ በጓደኞች ፊት መዋረድሽ ነው። ብትወጂኝ ብታፈቅርኝማ ማኖሮ አፋፍሰሽ ሆስፒታል በወሰድሽኝ ነበር። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። አንቺ የዛች የምስኪ ነው የድሃ እናቴ ቤት ገብተሽ ታውቂያለሽ? መግባቱን ተይው። ለመግባት አስበሽ ራሱ ታውቂያለሽ ቆይ ጓደኞችሽ ስለ እኔ ጥልቅ ነገር ነግረሻቸው ታውቂያለሽ? አታውቂም። ምክንያቱም እኔ ደህና ነኝ፣ ታፍሪብኛለሽ። አውቃለሁ፣ አስደስትሻለሁ፣ አስቅሻለሁ። ጓደኞችሽ እኔ አጠገባቸው ሰው ደስ ይላቸዋል፣ በዚህም ኩራት ይሰማሻል። አለቀ። ሌላ ግን ባዶ ነው፣ ባዶ። አታፈቅርኝም፣ ወደሽኝም አታውቂም። ሁሉንም ነገር ለመለየት ይሄ መልካም አጋጣሚሽ ነው። እና ትተኝ ነው? አዎ፣ ምክንያቱም እኔ የራሴን መንገድ አግኝቼዋለሁ። ብዬሽ ነበር። ልጅቷ እብድ ናት ብዬሽ ነበር። ይዘን አልመጣ ብዬሽ ነበር። ይኸው እስካሁን አልመጣም። መሸ። አንድ ነገር ቢሆን ግን ራሴን ነው የማጠፋው። ከእኔ ሌላ የሚገልሽ ገዳይ ይወዳል። ምንም አልተፈጠረ፣ ምንም አልሆንኩም። ይቅርታ። እሺ፣ በእኔ ምክንያት በጣም አሰቃየሁ። ያኔ አባቴ አንተን ከኔ በጉልበት እንዳራቀቅ እኔም ያንን አላደርግም አልኳት። አግኝቼዋለሁና ዳግም ላጡ አልፈልግም አልኳት። በቅርቡ ከሀገር ትወጫለሽ ልጥፋ ወይስ ራሴን ላጥፋ? ታውቂያለሽ በጣም ነበር በቃ ሁሉ ነገር የነበርሽ ለአንቺ ሲባል የማልከፍለው መስዋዕትነት እንደሌለ ነበር ማስብ። ይዘኝ ጥፋ ብዬሽ ነበር። ለዛም በበቂ ሁኔታ ስዘጋጅ ነበር። ግን በመሀል አባትሽ ገባ። እንደማልተውሽ ሲያቅ፣ ከአንቺ የሚለየኝ ሞት መሆኑን ሲያቅ በምስኪኗ እናት መጣ። አንቺንና ያ ለእኔ የማይገባ ትምህርት ቤትን ለቅቄ ካልወጣው እናቴ እንደሚገላት ነገር እናቴን በዛ ሁኔታ አጥቼ ከአንቺ ጋር የምኖረው ህይወትን ሳስበው ደግሞ አንድ በአንድ ሁለታችንንም እንደሚገለን አሰብኩ። ከዛ ርቄ ሄድኩ። ታውቂያለሽ፣ ግን በየቀኑ ነበር ማስብሽ፣ በየደቂቃ አይሆንም። አባቴ ምን ላይ ይሄን አያደርግም። ምንድን ነው የምታወራው? ይገባኛል። ይህንን ነገር ማውራት አልነበረብኝም፣ ግን ለሁለተኛ ጊዜ እንደማጣሽ ሲገባኝ ቢያንስ እውነቱን አውቀሽ ሂጂ ብዬ ነው። አባትሽ አድርጎታል። ታውቃለህ፣ እናቴ በጣም ተዳክማ ረዳት በሚያስፈልገን ጊዜ ሁሉም ሰው ጀርባውን ሰጥቶን ነበር። በጨቅላነቴ ነበረ በምስኪኑ አባቴ እጅ ላይ ወደኩት። ምንም ሳያውቁን ነበር ያሳደገ በመምሰል የሚቀርቡን ሰዎች ሁሉ ጥቅመኛ፣ ራስ ወዳድና ወገንተኞች ነበሩ። እኛ የዚህ ሀገር ዜጋ መሆናችንን እስክንጠራጠር ድረስ ተከፍተን ነበር። ታውቃለህ፣ ከልጅነቴ ጀምሮ የሚቀርቡ ጓደኞቼ መሆኑ የቅርብ ሰው የምለው የለኝም። ሁሉም ሰው ብቻዬን እየራቁኝ ይሸሹኛሉ ብቻዬን ጥለውኝ ይሄዳሉ። ያን ያደረግ መስሎኝ በወድህም ስለለመድኩት አልተጨነቅኩም ነበር። ተው አባዬ በእኔ ላይ እናያደርግም። ገንዘብ ተቀብለው ጥላይን የሸሸው ለሳ ነው ይሄን ያለኝ። እኮ እኔ በአንቺ ላይ በገንዘብ ተደራድሬ ተይ፣ በቃ ሁሉንም ነገር እርሺው። ግን ድጋሚ ስላየሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም በጣም ይቅርታ ስለተባበርከኝ፣ ስለ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። አሁን ልመልስልህ። ምን ነው ምን ነው ምን ነው ፍዝዝ ሰርሽብኝ ምን ሆነሻል? ደህና ነኝ። መምጣትን አላወኩም። ደጋግሜ ደወልኩ ግን ስልኩ አይነሳም። ስለዚህ ምን ተፈጠረ ብዬ መጣሁ አልነግርሽ አለቃ ሁሉም ነገር እንዳሰቡት ሆኗል። በቃ በቃ ዛሬ እንሄዳለን። ይሄ ቀን ዛሬ ለእኛ ልዩ ቀን ነው። ከዚህ ከተረገመ ህዝብና ሀገር ውልቅ ነው ጥለን አንድ የምትፈርሚያቸው ነገሮች አሉ። እነሱ ላዘጋጅልሽ መጣሁ። ዛሬ እንወጣለን። ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ምንድን ነው የተፈጠረው? እኔ ምን ላድርግ? ደውለውና ተቀበለኝ ሲሉኝ ሄጄ ተቀበልኳቸው። እሺ እሱስ? ፍጹምስ በላት ብሎኛል። በቃ ይህም ብቻ ነው ያለክ? አዎ ይህም ብቻ ነው ያለኝ። መጣሁ ነው። ልብሴን ቀይሬ